Meu nome é Alene Anise de Lima, moro em Santa Maria do Cambucá, sítio Baixio. Tenho 23 anos, sou uma jovem agricultora. É importante que os jovens estejam no meio, participando desse, de, desses movimentos sociais, movimento é, é, à juventude, porque aí eles estão falando que eles pensam, o que eles acham, o que eles querem e o que é bom justamente para a gente, porque só a gente jovem sabe o que a gente passa e o que a gente quer realmente e o que é importante. E também para a questão de ser visto como pessoas fundamentais e, e essenciais no meio da sociedade muitas vezes eles excluem a gente desses espaços. E por isso que a gente luta tanto para a gente reivindicar isso e dizer que a gente também é importante, que a gente também pode participar e também tem esse direito e tem, tem capacidade de estar tá, é, elaborando seus projetos e colocando em, em prática e multiplicando seus conhecimentos.